estoy tan красивый ты мой Желанный, залечи ты мой Любимый, самый красивый ты мой Желанный, залечи жанный ты мой любимый, самый красивый Ты мой желанный, залечишь раны Ты мой любимый, самый красивый Ты мой желанный, залечишь раны Только мой любимый